pelangi tiada bisa terpancar. Dunia akan beku dan bisu. Pun kehidupan tiada pernah terlaksana. Kala puncak kegalauan terhampar, sepercik cahaya pun nampak dariku. Yang nampak dari gerak tubuhmu. Kau sinari jalan gelapku dengan ilmu dan pengetahuan. Kau adalah pahlawan tak mengharap balas. Kau pahlawan tanpa rencana. Karena itu, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kala aku mengajukanmu, kau tak pernah mengeluh pun menyerah. Demi memahamkanku tentang Tiada kata yang pantas kuungkapkan Kecuali terima kasihku tak terbatas atas semua jasamu Jasamu Kan ku semat sepanjang hidupku